Pues estàvem jugant al ah, pensem. Què és el pensem? Un el joc que... Fem jocs que... I, per exemple, si hi ha el Trantrix, el Domino, el Latasco, l'Uno, i el Pentomino i la botigueta, la botigueta, per exemple. Si, una, si la taula 1 ha fet el Tantrix i si sí. que fer botigueta, no, pot, no, no poden a la Pati no poden repartir. A la, la Tasco és una, una tauleta i hi ha co, co, cotxes i els tens en moment i un cotxe blanc té de sur intentar sortir. I tu es vas movent i et pot, sortir. i pot sortir. Sí, 47. venedor i, i hi ha molt, molts productes ah, per allà. I llavors tu pots anar comprant coses i, des, i, i escrius a la pissarra les sumes. Això és per anar pensant de matemàtiques que nosaltres dos anem amb la Carme i... A la botigueta tu has de comprar dues coses i després donar-li <laughs> al caixer i, i després ells ho tenen que sumar i tu i, i els altres tu tens que dir-li quan val i ells ens tenen que pagar. Per exemple, mira, això és una ratlla que se té que fer molt <laughs> vermell.